Estimados amigos del gremio de la citricultura, prensa y general, es un honor para el gobierno de Salto, en sus 256 años de vida de este departamento, recibir hoy a la embajadora de los Estados Unidos. Realmente esto ha sido posible más allá de, una invitación que le habíamos cruzado en su momento a la embajadora y que nos dijo que iba a venir, pero la realidad indica que ha sido posible gracias a, la perseverancia, a la constante ida y vuelta del señor ministro Tabaré en el cual junto a su equipo de colaboradores han estado trabajando permanentemente con los colaboradores de la, de la embajadora en temas de vital importancia para el Uruguay. Así que contentos, entusiasmados, la embajadora ha recorrido, nos ha hablado bien del departamento, eso nos pone orgullosos a los salteños. Eh, en muchos casos podemos tener muchas coincidencias y hemos tenido en algunos que otros casos algunas que otras diferencias. Pero si hay algo que hoy coincidimos todos los uruguayos es lo importante que es Estados Unidos Norteamérica para este país. Y por lo tanto eso nos tiene en un trabajo en conjunto y en un trabajo eh, mancomunado para poder seguir creciendo y tener más relacionamiento todo este tiempo. Así que bienvenida, eh, un gusto que esté eh, eh, en nuestro departamento, la hemos hecho trabajar bastante, ya vendrá a ser turismo, una ciudad turística como esta, pero eso no va a faltar oportunidad y muchísimas gracias al Ministerio de Ganadería que ha sido el que ha marcado un poco la agenda y ha tenido en el mapa al norte para que la embajadora hoy esté acá. Así que gracias a todos y realmente es un gusto estar compartiendo con todos ustedes esta jornada. Eh, quiero dar las gracias a todos los colegas, al intendente, al señor ministro, al señor viceministro, por eh, estar aquí presente conmigo, por la invitación y la la, amistad eh, que, he podido eh, compartir con el señor ministro en los últimos meses. Desde que llegué acá he tenido eh, una muy buena comunicación con él y su, equipo y hemos estado trabajando ah, juntos y en conversación para avanzar los diferentes temas que nos, que que importan, que son importantes para ambos países y que sé que vamos a seguir, continuar ese diálogo y quiere vamos progreso. Eh, obviamente es mi, primera vez acá en, Santo, estoy muy contenta de estar aquí, he conocido eh, en un día en eh, muchos diferentes, muchas diferentes partes de, de acá, he visitado diferentes productores de arándanos, cítricos y he aprendido hay eh, mucho sobre eh, el trabajo que se hace aquí y, el gran eh, profesionalismo y el potencial, la, economía, el corazón de la economía de Salto, dado el gran trabajo que se hace acá en esos sectores. estoy muy entusiasmada de ver cómo podemos avanzar en la agenda y eh, ver cómo podemos apoyar acá eh, el trabajo que se está haciendo aquí en, Salto, eh, dado que traerle beneficio a Salto le trae beneficio a, todo el, a Uruguay. Entonces, en ese sentido es un país, una, parte del país muy importante para, la economía y también obviamente para nuestros enlaces Unidos y la República Oriental. Eh, tengo otro día aquí, voy a estar aquí mañana también y voy a continuar la visita y estoy, entusiasmada de, ver, dado que eh, la elección de mi país este, este, esta semana me da un poquito más de garantía que voy a durar un poco más acá. <laughs> Entonces, dado eso, creo que voy a poder, eh, invitan eh, volver aquí a disfrutar de más de lo que he visto hoy y conocer la parte turística de, de Salto. Eh, gracias de nuevo al señor intendente y estoy muy, eh, muy contenta y espero escuchar ustedes preguntas cuando, termine nuestra sesión. Gracias. Bueno, este, buenas noches, este, señor intendente, señora embajadora, señor subsecretario, compañeros del equipo del Ministerio, del equipo de la Intendencia, representantes de los empresarios citrícolas, trabajadores del sector citrícola y, periodistas, que, por los trascendidos de prensa hay más que los que normalmente son periodistas agropecuarios allá acá en varias oportunidades hemos tenido la, oportunidad de compartir la, la, tribuna con el señor Intendente para manifestar la convicción de que el sitio tiene un camino y tiene un futuro y que no es una expresión de deseo, es el producto de un trabajo técnico, científico y multidisciplinario que abarcó la construcción de un plan estratégico que se construyó en forma participativa con los empresarios, con los trabajadores y con los poderes públicos para construir una hoja de ruta para el desarrollo y la continuidad y la expansión de esta tan antigua y tradicional actividad de la fruticultura nacional. Este no es cualquier día, yo no me quiero extender más, quiero reiterarle y agradecerle, embajadora, la, la deferencia con que siempre nos ha, nos ha tratado, la convicción y el compromiso con que usted se ha manifestado con respecto a, a este tema. Si nosotros estamos confiados que usted ha sabido apreciar en esta visita de hoy, más en tantas y tantas conversaciones que hemos tenido, la importancia que para Salto, que para Paysandú, que para el pueblo del Uruguay tiene el fortalecimiento de los vínculos comerciales y especialmente el acceso. Hubo un antes y después en el Arándano con el acceso a Estados Unidos. Esperamos que haya un antes y después con los cítricos, con el acceso a los Estados Unidos. Te agradezco mucho, sinceramente, y espero que podamos seguir conversando en la cena. Muchas gracias.